Nah, rekam kita. Ya, Rizky. Bisa galang cuma foto. Dewe aja, dewe. Takut dewe.

Tapi lek oleh. Kan perguruan oleh to, Eh. Eh. Jarang, jarang. Selang. Iya, aduh. Satu Pendekar pade. Awas, tik. Gendong. dipegang dipegang dipegang dipegang dipegang pas itu